فيديو فيديو جديد في ماب ببجي العرب قبل ما نبدا يا حاجة خلينا ندوس like ونعمل اشتراك مش كلنا كل واحد قاعد بيفرق كده يعمل بقى like يا عم يا عم اعمل like يا عم بقى واشترك بقى عاوزين نوصل 100 مشترك انا عارف ان انا محترف يعني في اللعبة بس مش عاوز مش عاوز افضل اقول على عاوز عاوز افعال ليس اقوال افعال ليس اقوال في ما جبت جبته ادي ايوه كده ايه ده ايه ده ايه ده إيه ده ده, إيه ده. ايه الهاكر الجميل ده يا دين ام ايه الهاكر الهاكر الهاكر ابو الدلب آه. انا بقول ايه الهاكر ابو الكلب الداكر يا دين امي اجيبه انا ازاي ده الجيم كله هاكرات ولا جليتش ده مش عارف الهاكر ابو الكلب الداكر ده واحد ورايا وانا عمال اقول ضرب جاي منين حرام عليك بقى ريح هاي رد تاني كان في واحد طالع معاك هنا اهو راسك بقى راسك بقى راسك ايوه كده الواد ده هكر ابلع على ابلع على ده هكر يلا الواد ده اخر اهو شايف شايف فعل انبوت يا عم انا جبت جبت خلاص ارجع تاني ارجع تاني هاي موت وعلى ولا ولا ابلع ابلع علي ابلع ابلع ابلع يا ابن عاوز تجيبني هنا عاوز تجيبني هنا على طالما هيسيبني ما يسيبني في حالي هتلاقيه نزل دلوقتي عليا رب ينزل ده من صفر تعملوا ايه هنا تعملوا ايه او شال ما بيبطلش في الناس مسكوب بقى مش عاوز يجي عشان ده دم وحش دم صفر خليني زي ما <gasps> انت جيت منين انت جيت منين يا شيخ الله يقطعك دم لي دم وعمود دلوقتي قلب الشجان يا شيخ ريحي بقى ريحي خد يا كلب داكر يا كلب بلدي خد بالعادي انت كده خد يا دنو الواد مش طبيعي مش طبيعي ولا هو بيلعب كده يا تخزنات انت لسه تبقى فاضي اه ده بيخزن كام كيم ام يالا ايه ده ايه السلاحات العرض ايه ايوه كده خليتك يا عم موجود خليتك واحد واحد واحد واحد واحد خد دي ما جاتش نقطتين no scope easy تعالى تعالى عاوز الجبين انتي تعالى نروح نشوف اي حد هنا كده بيتخانقوا ليه ايه ده ايه ده وانا بلعب مع بوتات ولا ايه انتوا بتعملوه ايه ال bot ده هيجيبني دلوقتي سر brother مزار Fortnite عند PUBG. PUBG عند Fortnite. ايه يا عم انت بتجيب من المسافه دي كلها ازاي اهو خد بيقلص ليه انا مش عارف ابلع يلا ابلع يلا واحدة هداية لو بكب القناصة كنت زمان جبته ايوه كده هو ده بالعندي بالعنده اكيد دانت اكيد اكيد دانت شوف النت شوف النت شوف قول سبحان الله قول سبحان الله قول سبحان الله يا اخي الله يلعن ابو شكلك نت خرا خلينا في التصوير لحد كده نكون خلصنا الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك بالقناة عاوزين نوصل مية مشترك وشكرا